بنقول للناس انه في مشروع بده ينعرض على اليوتيوب مشروع فكرته جديده مشروع فكرته حلوه المشروع فيه ميزات بنحاول نركز دائما على عيوب المشروع بنحاول ننقد المشروع نفسه بنحاول انه نظهر الامور يلي اساسا الناس خايفه تحكي عنها الامور يلي ممكن تكون فيها لغط كثير كبير فواحد من هذا المشاريع هو مشروع جدا مميز تسوق بطريقه جميله من طرف كثير ناس لكن في كتير أمور مع الأسف ما تم إيضاحها المشروع موجود ضمن 400 ألف آه، متر مربع مساحة لكن في 150 ألف منهم رايحة حديقة للدولة المشروع عبارة عن مشروع واحد لكن هو عبارة عن مجموعة كتير كبيرة من المشاريع بنفس المكان فما فيك تعتبر حالك ساكن في مساحة ضخمة مثل هي حتى لو كان حسبنا ال 400 ألف راح منا ال 150 ألف متر فهذا المشروع فيه كثير ايجابيات حلوه كثير انك تسكن في مكان هادئ بعيد عن الازدحام بنفس الوقت انت عم تحكي عن حوالي 36 كيلومتر عن المطار عم تحكي عن منطقه كثير قريبه في بحشه شهير في بشك شهير القسم الثاني هذا لغط ثاني كمان وقعوا فيه الناس انه بحشه شهير هي ما تابعه لبشك شهير لكن الحقيقه هي هيك بحشه شهير هي تابعه لبشك شهير فكتير تفاصيل بخصوص هذا المشروع حتشوفوها ان شاء الله وغيرها فانتظرونا بيوم العرض ان شاء الله بالتاريخ الموضح على الشاشه